Patients should not be, should not come from the CEO that is the principal. अगर प्रिंसिपल से आता है सीईओ e से आता है तो जो करने वाले हैं क्योंकि the principal is not alone the doer he is to get the work done तो जो करने वाले हैं उनको ये लगेगा कि हमारे ऊपर बाहर से आई है ये चीज पर उन्हीं के अंदर से हम निकाल लेते हैं तो टीचर्स तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन हम बच्चों को और पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हमारे विजन के अंदर तो हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करें तो बच्चों को ये लगे कि ये काम जो हो रहा है ये जो विजन हमने सब ने डिसाइड किया है ये मेरा है पेरेंट्स को लगे कि ये स्कूल अगर ग्रो कर रहा है इस विजन को लेकर के चल रहा है तो ये मेरा है that is the importance of share vision ये नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पॉलिसी के ऊपर उंगली करते हैं फिंगर आउट करते हैं कि ये लोग एसी में बैठ करके और पॉलिसी बना देते हैं इनको क्या होता फील्ड में होता क्या है तो विजन जो है वो एक बाउंड्री में नहीं होना चाहिए it should be out of the wall and from the hearts and mind चाहिए कि हमारी बाइबल में ये लिखा है हमारे गीता में ये लिखा है हमारे धर्म पद में ये लिखा है विषन होना चाहिए आज क्या चाहिए आज सोसाइटी की आवश्यकता क्या है क्योंकि स्कूल है वो बेसिकली सोसाइटी बिल्डिंग में हेल्प करती है उसको क्या चाहिए आज वर्तमान में उसकी आवश्यकताएं क्या है इसलिए हम हमें हर एक व्यक्ति को जो स्कूल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है इवन